Today is the Friday the 13th. h e r s a wake up and action. Who are tonight? p l c e ここかなんか暗いわねけどまあこのまま帰ってもキャンセル料とか取られそうだしとりあえず入ってみるか。 すみません宿泊で予約してた雲野です誰かいませんかねえ真っ暗なんだけど本当にここで合ってるの女この雲野嬢さんが予約した宿だぞ間違いないはずなんだけどなマリアも見ただろ J3 の館って門のところに書いてあったの 確かに書いてあったわ JSON だっけ J の太陽とか意味がわかんないし人の気配も全くないしちょっといくらなんでも気味が悪いにも程があるわよここうんつってもこの辺りには他に宿泊施設なんてねえしなであれあそこにあるカウンター フロントじゃねえか確かにそれっぽいけどあ予備輪くらいあるかしらねえ今鍵が閉まらなかったまさか誰もいないのに気のせいだろ古い洋館で過ごす特別な時間 とか広告には書いてあったけど古いっていうより古びたっていうかほぼ廃墟だよなこれ。何今のな、なんだねえジョやっぱもう帰ろうよここ絶対におかしいよ車に戻って帰ろうそそうだななんかやばいわここ こんなところで寝るなんて絶対無理よああ帰ろうえちょえなんで鍵が閉まってるぞえなんで開いたえー